सिकाउन त शिक्षक र समय दुवैले सिकाउँछन् फरक यति हो कि शिक्षकले सिकाएर परीक्षा लिन्छन् भने समयले परीक्षा लिएर सिकाउँछ ढल्नु त एक दिन अवश्य पर्छ नै चाहे मानिस होस् वा घाम तर हौसला घामबाट सिकाउँ सधैँ ढलेर पनि हरेक दिन आशाको किरणसहित पुनः उदाउँछ हरेक रुखले फल नै दिनुपर्छ भन्ने छैन कुनै रुखको छायाले पनि बडो आनन्दको महसुस गराउँछ समय विश्वास र सम्मान एउटा यस्तो पन्छी हो जुन उडेपछि कहिल्यै पुरानो स्थानमा फर्केर आउँदैन शब्दको पनि आफ्नै स्वाद हुन्छ त्यसैले बोल्नुभन्दा पहिला चाखेर बोलौँ यदि आफैलाई मन परेन भने अरूलाई कसरी मन पर्न सक्छ तारिफ अनुहारको होइन चरित्रको हुनुपर्छ अनुहार त केही समयमा नै राम्रो बनाउन सकिन्छ तर चरित्र राम्रो बनाउन पुरा जीवन लाग्छ जिन्दगीमा हरेक मौकाको फाइदा उठाउँ तर अरूको बाध्यता र विश्वासको कहिल्यै फाइदा नउठाउँ ईश्वर चाहे जुनसुकै मानौ तर हिसाब धर्मको होइन हाम्रो आफ्नै कर्मको हुन्छ त्यसैले तेरो मेरो भन्दै धर्ममा अल्झिनुभन्दा आफ्नो कर्ममा ध्यान दिउँ कहिले हाँसेर बोल्ने गरौँ कहिले हाँसेर टार्ने गरौँ समस्या अनेक आउँछन् जान्छन् कहिले समयलाई नै छोड्ने गरौँ कहिले समयलाई नै छोड्ने गरौँ आफ्नो नराम्रो समयलाई धन्यवाद दिउँ किनकि त्यही समयले हामीलाई मजबुत बनायो त्यही समयले नै हाम्रो हिम्मत बढायो आँखाले नै हामीलाई धोका दिन्छ जसकारण कर्म भ्रष्ट हुन पुग्दछ त्यसैले सृष्टि बदल्न चाहन्छौँ संसार राम्रो होस् अनि सुन्दर होस् भन्ने चाहन्छौँ भने दृष्टि शुद्ध बनाउन जरुरी छ जीवनमा सिर्फ आनन्द खोजौँ मनका सम्पूर्ण इच्छा चाहना त कहिल्यै पूर्ण हुँदैन आश कहिल्यै नछाडौँ भोलिको दिन आजभन्दा अझै राम्रो हुनसक्छ यदि मुहानै धमिलो छ भने सुनकै टुटी भएको धारा भए पनि पानी धमिलो नै आउँछ त्यसकारण मुहानको निरीक्षण गरौँ र बेला बेलामा सरसफाइ गरौँ जब दुनियाँले भन्छ अब केही गर्न सकिँदैन त्यही नै सही समय हो केही गरेर देखाउने त्यसकारण दुनियाँको कुरामा नलागौँ किनकि त्यही दुनियाँ त हो अगाडि बढ्दा खुट्टा तान्ने र प्रगति अनि सफलताको शिखरमा चढेपछि पछि पछि लाग्ने तपाईँलाई हाम्रा कोर्सहरू राम्रो लाग्छ भने यी कोर्सहरू अरूलाई पनि राम्रो लाग्न सक्छ अगाडि बढ्न प्रेरित गर्न सक्छ साथै अगाडि बढ्दै गरेकाहरूलाई अझ धेरै ऊर्जा बल अनि तागत दिन सक्छ त्यसैले अरूलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला साथै हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद